السلام مرحبا بكم في page هذه espace internet piratage هذا اللي تاعنا page officielle اليوم الحلقة نتاع اليوم ان شاء الله باش نتعلم مع بعضنا كيفاش نحلو جزيرة سبور قنواتها الكل هذه هكا قبل الجزيرة سبور قنوات الكل معنا plus un plus deux plus trois وزاد جينا Champions League تاع افريقيا نجمو نتفرجو فيه كيما هادي تجيكم هكا هي مثلا باش تختارو قناة يقولك اونتري لي لي شانيل نمبر هذا بالانجلي معنا باش ندخلو رقم من الرقم من واحد لاتناش مثلا ندخلو تسعة معناها بلا بلا صناعي اول حاجه لازمك تصب الفي VLC لازمك تصب الفي VLC لازم يعود عندك المنهار نستناو شوي الدقيقة الأولى من عمر المباراة التعادل بدون أهداف. تشوف هوني كلاس 9 قدامك. كيفاش كيفاش باش نخدمو باهي إيه. اللي انت من بعد في هذا الليان تاعنا نخدمو بيه هذا الكلام إيه. آه، كيفاش نخدمو كيفاش نصب بالضبط كيفاش نخدمو باهي نجيو هوني donc تلقاو هذا في ال description نعمل démarrer ننصحكم تصبوا الدين نستناو مع بعضنا حتى نكمل téléchargement صحيح تيليشارجمون قبل اوفرير الدين على الجزيرة سبور بوان عليها معطية حل هذا تهبطوها كي بيطلعكمش كما قلنا معنا لقوا على ان ولا دو يتحل عادي دونك ميرسي على خاطركم معناها شفتو الفيديو مرحبا بكم مرة أخرى في الباج متاعنا إن شاء الله تلقاو فيديوهات أخرين إن شاء الله